қасым жомарт кемелұлы жетісу облысы прокуратурасының алдында тұрмын облыс прокуроры басшыбаевтың қабылдауында болдым үш сұрақпен кірген болатынмын бірінші сұрақ ә, бекеев мырзалардың халықтан жер тартып алып жаты жатуы екінші сұрақ ауылдағы ұрлық ә, үшінші сұрақ үшінші сұрақ ә, ауылдағы малдардың жаппай іш тастауы жылқылардың сиырлардың басшыбаев бұл халық үшін жұмыс істейтін адам емес сіз өз сұрағыңызды ғана айтыңыз дейді сонда ә, сол елдің малдарымен бірге менің малымның іш жатқаны ә, бекеевтің жерімді тартып алам деп отырғандығы машарбетов ақсақалдың жерін тартып алғандығы ә, жанатаевтар көпбалалы отбасылардың төрт жылқысын ұрлап орнына полиция екі жылқыны әкеп беріп ауыз оның бәрі менің сұрағым емес екен мен де малдарым ұрланып жатыр алты рет маған өрт қойған ол да менің сұрағым емес екен мұндай адамдар қалай жұмыс істей алады осыған жауап беріңізді талап етемін